días. Hoy voy a compartir contigo cómo hacer tu tratamiento de microdermabrasión. Es una solicitud de una clienta de una de mis consultoras y me da muchísimo gusto poder preparar este video para ti. Primero voy a enseñarte qué cosas tengo aquí preparadas para hacer mi procedimiento y eh, creo que esta es una de las cosas que eh, todas necesitamos ah, hacer, prepararnos bien cada vez que vamos a empezar una, eh, un tratamiento o hacer nuestra rutina. Yo acabo de lavar mi carita por la mañana con mi crema limpiadora. Sabes que yo utilizo el Mary Kay, el Time Wise Repair de Mary Kay. Hay algunas otras eh, clientas que usan el 3D de Mary Kay y hay algunas que ya comenzaron a utilizar su Mary Kay Naturally. En tu caso, amiga, usas el, 3, el, tratamiento Timewise 3D, el juego milagroso 3D, y eh, te puedo decir que tienes un tratamiento especial. Es uno de los eh, tratamientos o um, de, las rutinas de cuidado de la piel Mary Kay que ha alcanzado el housekeeping. Eso quiere decir que tiene muchísima calidad de acuerdo a lo que los clientes han reportado y estos, eh, los que están gustosos y realmente satisfechos con los resultados, son un por ciento muy elevado. Bueno, pues vayamos al gran. <laughs> Aquí tengo un recipiente que voy a utilizar para poder em, tener agua a mano para humectar mi piel antes de comenzar el procedimiento. Yo uso siempre un spray, aunque este, mi directora recomienda que usemos siempre. Por eso siempre tengo también el recipiente. Ahí voy a poner un poquito de agua también. Una de mis toallitas Mary Kay las he dividido en dos para tenerlas a mano. Por supuesto, aquí está mi tratamiento de microdermabrasión, de microdermabrasión y el sellador de poros que viene acompañando este tratamiento. Tengo aquí también un corrector de tono. El corrector de tono es un tratamiento para eliminar manchas e imperfecciones en el tono de la piel. también tengo conmigo el tratamiento que continúa después de haber hecho eh, cualquier procedimiento extra para atender específicas necesidades del cuidado de la piel y este es el, el, suero con efecto em, de lifting de Mary Kay, que viene junto con el repair. Y por supuesto, mi crema de día. Mi crema de día que viene con el juego repair. Bueno, tú tienes una crema de día que viene en un tubito largo porque usas el sistema 3D. Voy a empezar por humectar mi cara que ya está, recuerda, lavada con la crema limpiadora de tu juego. Tú en tu caso, pues limpiarías tu carita, lavarías bien tu carita antes de comenzar con eh, tu juego de, de 3D. Voy a humectar mi cara para prepararlo, para recibir el la crema de la microdermabrasión con sus micropartículas de aluminio que van a tener un efecto físico, mecánico, sobre mi piel, eliminando las células muertas, eliminando todo ese tejido que ya no tiene calidad de mi piel. Bien, ya está bastante humectada. Y ahora pues eh, voy a pasar a tomar un poquito del producto en mi mano y voy a colocar en cada lado voy a tenerlo voy a difuminarlo ponerlo bien en toda mi carita ok so ya está listo y voy a empezar a masajear con cierta intensidad. No tienes que presionar porque no quieres dañar tu piel. Sin embargo, si vas a hacer, si tú ves que empieza a secarse porque ya no está tan húmeda la cara, importante estas zonas, estas zonas y debajo de la, aquí en la barbilla, donde se hace, a mí por lo menos se me hace un doblecito ahí, es hereditario. <laughs> es una señal de mi familia, y hago este masaje, por supuesto estoy sintiendo el efecto de las micropartículas en mi piel. No siento que están lastimando, ni mucho menos, porque es muy suave, es muy suave. Realmente las micropartículas sí tienen su efecto, están haciendo ahora mismo exfoliando todas las células muertas. Puedo humectar un poquito más y este, aquí va a ser muy útil el spray que yo utilizo para esta, eh, este propósito. Se seca bastante rápido, por lo tanto te aconsejo que siempre trates de mantenerlo lo más húmedo posible. Enfatiza en estas zonas donde se acumula, acumula muchísima grasa y los poros producen, bueno, los folículos están produciendo muchísima eh, así los aceites naturales se estimulan. Mira, con este masaje además estás e, estimulando la producción de elastina que está en la segunda capa de tu piel. Es decir, allí es donde se produce y cuando tú haces este masaje estás e, estimulando las células a producirla. Se siente muy bien. Bueno, ya estuve masajeando bastante. Tú puedes, eh, de acuerdo a la, cantidad eh, de, problemas que quieras eliminar, puedes hacer, eh, estar haciendo el masaje alrededor de unos dos minutos. Eso va a proporcionarte, fíjate que tienes que tratar de haber cubierto toda tu cara. Vamos a retirar totalmente el producto de la cara, ¿ok? Estoy, mirando para <laughs> abajo porque estoy usando mi, mi pantalla como espejo para poder ver lo que estoy haciendo, ¿ok? Pero sí estoy aquí contigo, ¿ok? <laughs> Voy a poner un poco más de agua, estoy tratando de eliminar totalmente el producto de mi cara. Tienes que asegurarte que no quedaron partículas en ella. Mm, puedes doblar como yo tengo, por ejemplo, esta toallita. Tú puedes utilizar una toallita normal, una de las toallitas pequeñitas que venden en el mercado en el, en el 99. Aquí <laughs> en Houston por lo menos hay. En las tiendas que se llaman 99, allí venden unas toallitas que son muy útiles para esto, para el cuidado de la piel. Puedes utilizar tu toallita yo lo que hago es que estoy virando, estoy eh, desdoblando y redoblando mi toallita para que no quede. Voy a utilizar esta otra también. Yo había dividido, es decir, la, la corté en dos para que me fuera más eh, eficiente, <laughs> ah, para hacer un uso más eficiente. pero tengo que garantizar que no me quedó ninguna partícula, que no quedó nada del producto en la cara, ¿ok? Fíjense, si notas, yo hacía varios días que no me había hecho el tratamiento, o ya mi cara estaba necesitando nuevamente hacerme una microdermabrasión. Fíjate que ya yo noto todo el cambio que ha dado mi cara desde que empecé tú me viste antes de hacerme el procedimiento. Y ahora que me hice el procedimiento ya estoy notando que mi cara está totalmente cambiada. <laughs> mi piel se ve limpia y no solo limpia, se ve fresca, se ve homogénea. No me veo ya ni siquiera ninguna mancha bueno, también ya yo he llevado bastante tiempo el tratamiento. Yo tenía muchísimas manchas, te lo puedo garantizar. Mira, este, las, em, hay una de mis consultoras a quien quiero mucho, que conozco, bueno, yo las quiero a todas, <laughs> pero hay alguien a quien conozco hace muchísimo tiempo. Ella um, me vio en Cuba cuando tenía mi piel bastante manchada y cuando llegué aquí todavía estuve bastante tiempo con mi piel bastante manchada. Me encanta cómo me quedó, me gusta. Bueno, pues ya he terminado esa primera parte. Ahora viene una siguiente. Y es, recuerda que cuando tú haces este procedimiento y estás trabajando con micropartículas que van a tener un impacto mecánico, un efecto mecánico en tu piel, una de las cosas que sucede es que inmediatamente reaccionan los músculos y los, los poros reaccionan y se abren porque estás trabajando encima estás haciendo, estimulando que las, terminaciones nerviosas pues manden su mensaje y estos se abren. Y se ven todavía muy, preparan, realmente preparan la cara para recibir el tratamiento y que estas micropartículas hagan el efecto necesario. Bueno, pues aquí está el sellador de poro. Eh, con el sellador de poro lo que va a ocurrir es que inmediatamente van a regresar a la normalidad y voy a colocarlo. Yo siempre hago los cinco puntos cardinales. <laughs> Bien, ya he puesto una cantidad. Fíjate, es muy importante que tengas en cuenta que no es que el, el producto no hace efecto porque pongas una cantidad excesiva de este en la piel. No tienes que poner demasiado producto, sino que la cantidad, una cantidad apropiada. Tú conoces cuál es la cuál es la, capacidad de absorción de tu piel. Por lo tanto, en función de eso vas a tomar la cantidad del producto. Yo, pero con un poquito, bastante pequeño, una cantidad bastante pequeña, la colocas en tus dos dedos de trabajo, recuerda, son estos dos, pones tu cantidad ahí, bueno, vas a ubicarla en cada puntico y luego va a ser bien fácil difuminarlo. Bien, voy a esperar un ratico para que este se absorba el producto, para que se asiente en mi piel y después voy a, realizar el segundo paso. Algunos de ustedes están llevando este tratamiento que incluye y este trabaja específicamente sobre las manchas para corregir el tono de la piel. Corregir el tono de la piel no es que te va a aclarar o algo así, sino es que va a corregir las áreas donde tienes eh, eh, algunos algunos de, el tono es un poco diferente, por lo tanto no se ve homogéneo. Si estás haciendo este tratamiento para reducir manchas también, pues también puedes eh, hacerlo justo ahora es el momento, después que ya colocaste el sellador de poro, en que puedes eh, colocar tu corrector de tono. Yo hoy lo voy a usar también. <laughs> Realmente yo prefiero, prefiero usarlo en las noches antes de irme a dormir cuando hago el, en este caso no es la microdermabrasión, sino que hago sencillamente mi eh, rutina de, lavado, de, cuidado de la piel, me hago mi lavado de la cara, me pongo mi tono, con mi corrector, me pongo el suero con efecto lifting y entonces me pongo mi crema de noche, mi crema con retinol. En tu caso que tienes un 3D, tienes una crema con resveratrol también que es muy buena para eh, eh, recuperar el estado saludable de tu piel. Bueno, yo no, en realidad no lo voy a poner ahora, porque voy a ir a la iglesia, así que voy a estar expuesta al sol bastante y casi siempre estos tratamientos no son muy compatibles con el efecto de los rayos ultravioleta, así que mejor me lo pongo en la noche. Pero sí voy a usar mi lifting serum mi suero. Eh, tú en tu juego 3D no tienes suero, por eso no tienes que ponerte nada más, pero si tienes el, suero para corregir tu tono. Ya te explicaba que después del sellador lo puedes colocar. ok, Vamos a difuminar. Este eh, lifting, este suero con efecto lifting, con efecto levantar, es muy apropiado para la zona del triángulo, para recuperar, ¿sabes? Tiene efecto de levantar, de estirar, especialmente en esta zona cuando llegamos a, o cuando llegamos a cierta edad o cuando perdemos peso. Recuerda, hay muchas cosas que ocurren no solamente debido a la edad, sino a los cambios que ocurren en tu cuerpo. Cuando tomamos, aumentamos muchísimo de peso y luego hacemos pues nos mm, tomamos una, la decisión de perder peso, hacemos una dieta, eh, nos esforzamos por reducir el consumo de, eh, de comidas que pueden producir, eh, pueden incrementar tu peso, pues pierdes peso y en ese momento puede ocurrir que tu piel, pues se, especialmente cuando ocurre demasiado rápido, pierde elasticidad y entonces se va a ver un poco caído, especialmente en esta zona. Y también por la edad, por supuesto. Y este suelo te va a ayudar a levantar. Es, eh, es especial, es espectacular cuando notas todos los cambios que produce en tu piel el tratamiento. Yo estoy encantada con haber eh, llegado a tiempo a la oportunidad de usar un régimen de cuidado de mi piel. ¿Sabes? Cuando nos sentimos, cuando estamos tomando cuidado de nuestra piel, también nos preocupamos por nuestra salud, porque el sentirse bella, el sentirse juvenil, el ver cómo tú te vas, cómo vas recuperando la elasticidad de tu piel, la lozanía de tu piel, cuando se ve más eh, rejuvenecida, también sientes satisfacción contigo misma, eso hace que tus, em, tu fisiología también funcione de esa misma manera. Estás eh, más capacitada para enfrentar eh, enfermedades, estás más fortalecida, tu sistema inmune responde mejor. Es increíble, todo, todo está conectado una cosa con la otra, especialmente por el impacto que tiene en tu mente, en tu eh, psicología, el aceptarte, el sentirte realizada, el sentirte bien contigo misma. Y eh, especialmente, especialmente eso, el sentirse, sentirte bien contigo misma. Bueno, pues ahora voy a pasar, después que esperé un ratico, por eso estaba conversando un poquito <laughs> contigo, voy a pasar a poner mi crema protectora. Hoy hay algo que no puedo olvidar y creo que no lo traje aquí conmigo y es que yo siempre hago mi, eh, coloco mi crema de los ojos antes de usar, antes de, colocarme eh, la crema de con protector solar, porque el protector solar puede producir irritación. So, yo no quiero que con mis dedos, pues yo lleve al área de mis ojos, alrededor de mis ojos, lleve eh, un poco del producto del, del, del, de la crema con protector solar. Así que, bueno, pues como ves, yo uso el Repair, vuelvo a aclararte, tu tubito no es como el mío, el que tiene el, la crema para los ojos. Este que yo utilizo es el que viene con Repair y es excelente. Tiene esta cabecita de metal que me permite hacer el masaje. Fíjate que yo me encanta el efecto que tiene es refrescante porque se siente así como, se siente frío, conserva una temperatura fría. Es como hacer un masaje con un, con... A veces ponemos un poquito de, compresas con agua fría para reducir la inflamación. Bien, con esto también estamos haciendo ese mismo eh, efecto. Estamos reduciendo la inflamación de este yo me acabo de levantar, se puede notar un poquito. Y entonces ese lo utilizo. Esto es de uso absolutamente personal, como puedes ver. No es para compartir con nadie. Por eso es que eh, es importante que tu cuidado de la piel sea exclusivamente tuyo, sea solamente para tu uso personal. Miren, aquí especialmente en la zona donde se hacen las patitas ah, <laughs> paticas de gallina, es muy bueno hacer énfasis con el masaje. No es un masaje intenso, es muy suave, muy suave. Permite y se absorbe rapidísimo. Me encanta este. Me encanta esta crema para los ojos y tiene un efecto prácticamente inmediato. Enseguida sientes que estás fresca, que tus ojos están, se sienten eh, elásticos, se sienten humectados, se sienten mucho mejor. Para terminar de ayudar a la absorción del producto, tú solamente tienes que hacer esto. Cuando te pones tu gotica de la crema para los ojos, tú haces un masaje, es como dando golpecitos suaves alrededor de tus ojos. Eso estimula también. Es muy estimulante. Es un masaje que haces tú en tu casa, pero te sientes de maravilla. <laughs> Yo suelo poner también mi música spa y el efecto es increíble, relajante, estimulante. Ahora sí voy a pasar finalmente a usar mi crema de día con protector solar. Siempre recuerda que esta crema no es para poner alrededor de los ojos. Tienes que tomar cuidado de que esta área no quede cubierta con esa crema. Como siempre empezamos del centro de la nariz hacia afuera con los la, a diseminar el producto en la cara. Algunas amigas me dicen que la piel se ve grasosa, que es un poco, ciertamente no es, eh, es un producto para conservar la aumentación de tu piel. Si tu piel es grasosa, ah, te puedo decir, por lo menos en mi caso que uso eh, Time West Repair, no está preparado para pieles grasas y, o pieles secas, es un solo producto estándar. En primer lugar, porque está formulado para las mujeres mayores de 45 años. Está bien claro que cuando empiezan a disminuir las, la producción de estrógeno en el cuerpo, de los estrógenos en, en tu cuerpo debido a la, al climaterio, es una de las características es que tu piel pierde elasticidad porque empieza a resecarse y se va afinando. Se va afinando y la capa de cushion es como una, eh, la capa debajo de la piel se va reduciendo, se va afinando y eso hace que aparezcan arrugas. Por lo tanto, eh, sí es bastante humectante, no es, sí, depende también de la cantidad que colocas. No es que te esté haciendo un mal efecto, es que sencillamente la cantidad que necesitas colocar en tu piel es mucho menor de la que has estado utilizando. Si ese es tu caso, eh, por favor revisa cuánto estás poniendo en tu piel, pero es esencial que coloquemos el protector solar. Esto es todo se demora un poco porque he estado conversando contigo, pero una de las cosas fundamentales es que entre cada uno de los compuestos que utilices, de los productos que utilices, tienes que dejar un espacio de tiempo que permita que el producto se absorba en tu piel. Como ven, yo siempre, a, algunas mujeres, me eh, clientas, amigas, me han dicho, sabes, cuando me pongo la crema para los ojos, siento que me arden los ojos no lo que sucede es que es muy probable que como en, el, en, el en, el, en la descripción de cómo utilizar el producto, el orden que viene eh, implica que el protector de los ojos se coloca al final. Si lo vas a colocar al final, siempre te aconsejo que laves tus manos, que las laves totalmente con agua y jabón, que limpies y elimines todos los restos del producto con protector solar que te quedó en las manos porque es el protector solar el que produce la irritación cuando todavía te queda un poco en los dedos y entonces al utilizar tu crema para alrededor de los ojos, pues vas a traer este producto a, esta zona y por eso se siente más irritante. Yo cambié el orden de los productos y antes de colocar mi protector solar, mi crema con protector solar, la humectante, me coloco mi crema para los ojos. Esto es todo. Espero que te haya servido la explicación. Si tienes alguna pregunta todavía, si tienes alguna duda, por favor, contáctame. Recuerda que para mí lo más importante es que estés utilizando tu producto con disciplina, que además estés utilizando tu producto correctamente, que tu resultado, el esperado, se haga realidad, que todo, que tu objetivo se cumpla, que tú puedas corregir las los problemas que, haya, que tienes con tu piel, que puedas satisfacer tus necesidades de cuidado de la piel. Así que, amiga, contáctame, pregúntame, solicita que yo te envíe o que grabe un video como me pidió esta clienta de mi amiga, que grabe un video para eh, poder ver exactamente cómo se hace el tratamiento. Muchas gracias, que tengan un maravilloso día, que Dios me las bendiga y eh, les quiero mucho. Hasta luego. Bye bye.